kelias, kažkoks, nu, žinot, kai būna krūmai, įsukimo net nematyt krūmai, ten stovi du mentai, blėt, tikrina greitį žmonių. <laughs> Nu, nieko neslaptai viskas, kaip pridera, blėt, su fenu naku vienas. Jau kūva žiūri, blėt. O, kurvas, o, o, čia tai lekia, jau kirsim, tas, blėt, koks greitis, kurva, 200 eurų, blėt.